那你为什么还一直煮？有一天，老婆去看医生，医生问：“请问你哪里不舒服？”老婆说：“我怀疑我得了间接性失忆症。”医生问：“那你有出现什么症状吗？”老婆说。 我在路上遇到帅哥搭讪，就会突然忘记自己已经结婚了。妈妈带小美出去逛街，准备搭火车回家。 小美在火车车厢看到一则标示，上面写着“禁止携带易爆物”。于是她跟妈妈说：“妈妈，我们下车吧。”妈妈问：“为什么啊？”小美说：“我可爱到爆。”